Hola, aquesta és Santiago de Xile, on acabaré els meus estudis. El meu nom és Santi i aprofitaré per presentar-vos Dolçaina. Una sola dolçaina per a tancar els ulls i transportar-nos a altres territoris, sentir lluites i poder fer memòria.